Virusi vipya vinavyoitwa korona vinasababisha ugonjwa unaoitwa COVID-19. Ni rahisi kupata virusi vya korona na vinaenea duniani kote. COVID-19 inaweza kuwa kali na kuathiri upumuaji. Inaweza kusababisha maambukizi makali ya mapafu. Ni muhimu kujilinda, linda familia yako linda jamii yako. Dalili za COVID-19 zinaweza kukaa siku mbili hadi kumi na nne kutokea. Huwa zinajumuisha joto mwilini, kikohozi kikavu au uchovu. Baadhi ya watu wakiwemo watoto wanaweza kupata dalili dhaifu. COVID-19 huenea mtu akikohoa au kupiga chafya matone madogo ambukizi. Matone haya husafiri mbali, lakini yanaweza kuangukia vitu unavyoweza kugusa. Ukigusa macho, mapua au mdomo wako, unaweza kuambukizwa. Ili kujilinda na wengine dhidi ya COVID-19, unafaa kuepuka kutagusana na watu usioishi nao, Kukaa umbali wa mita moja hadi mbili na wengine kadri wezavyo, hiyo ni angalau urefu wa mikono miwili. Kunawa mikono yako kila mara kwa sabuni na maji kwa zaidi ya sekunde ishirini au kutumia kieuzi kilichotengenezwa na kileo. Kaa salama, leta utofauti.